Hello，大家好，特别开心，今天你们陪我过生日，真的。嗯，这一年多来，从春天、夏天、秋天、冬天，咱们正好一同走过了春夏秋冬四个季节，都有你们的陪伴。哎，有时候你们老送我礼物，好多东西都在我家呢，我都天天看着他们，你们对我的好，我都知道。其实这一年发生很多事儿，从…… 有好事，也有不好的事儿，但是你们都在。嗯，我记得有一个人曾经跟我说过：“不在我最光芒正盛的时候来，也不在我失魂落魄的时候走。”嗯，这一年经历了起起伏伏，到年底的时候，可能近两个月都没有出现，也是在沉淀自己。 不是我们不想跟你们见面，而是想让更好的自己跟你们见面。我很感动的是，在我有些时候，有时候做的不好的，你们都会发私信来跟我说，我也都会看。有时候夜里有一些嗯想不开的事情的时候，我也会看私信，看你们留言。 其实有时候我知道，每当你们有开心或不开心的事情的时候，都会跟我分享。其实我也是，有时候开心会发微博，难过的时候也会发微博给你们说。我知道你们为了看我，不远万里，坐火车、坐飞机，省吃俭用，留下的钱为我打榜。 我知道大家都不容易，真的，真的很不容易。别人在夸我的时候，你们会非常非常坦诚，并且大方、谦虚的说谢谢。当他们对我恶语相向的时候，你们会拼尽全力保护我。真的，平时我真的不爱表达，但是这点。 真的，真的对我来说很重要，特别特别谢谢。其实我生日你们对我的祝福，每天我都在看，也都记在心里。你们给我写的信，我都一封一封看完留好。其实我之前在二五的时候写了一些信给你们，还没有送完，还有一些。 接下来也会在下次见面的时候给你们。嗯，其实在我心里，你们真的很重要，因为有你的陪伴，才让我每一步走得更坚定。以后我会更努力、更努力的，把最好的自己呈现给你们。谢谢。生日有你们，我很开心。 希望下一个生日，大家一起过。